I wanna highlight that I've been missing but everything's on the right side That all the sort of things that get me on my knees I've been disbanded, standard tees Ah, fresher than occupied, don't mention the things that you hide cause a sick baseline by day we will hype your nerves and your mind Don't fall to stay high But I'm a singer, I'm no rapper, you know what I mean I might drop the mic but I feel inside that I should come clean I'm also Italian, just as you are and you know oh, oh. I'ma send right to your base My Italian flow Qui ti propongo una sfida, un patto tra voce e dita Il tuo tocco Dritto basso, corde d'oro, remida Io ci metto la mina, bravo bravo che mina Una sfida sulla rete, punto gioco e partita Così tante buone ragioni per volerlo fare 420 sono stato a contare In questo 2020 fattori di lacrime e stenti Neanche la rosa dei venti sa dare delle informazioni coerenti Ora mi adagio su ritmi molto più lenti Mi prendo il tempo di far entrare altri strumenti Tiro il fiato, tirando fuori i fiati Dal mio farneticare riempio gli spazi lasciati E questo pezzo non poteva che durare 69 secondi È il suo tempo naturale Saluto citando David il suo motto Stay funky bros Friends, Lap Like sotto.